لازم شد عندك فنحن بوصل النت لعنا كل منطقه في عنا مستقبل على سيرفر خاص معين مقسم النت لفئات بنوزع آه، النت على سرعات معينه حسب حاجه الناس واحتياجاتها آه، على فئات تناسب دخل آه، الاشخاص المستخدمين هي المصلحة ما هي تجارة هي خدمة أكثر ما هي تجارة بسبب حاجة الناس للتواصل مع أقربائها ونزوح اغلب البلدات واقاربهم عن بعضهم بعد فقداننا للاتصال وقطع نظام الاتصالات عن المناطق المحررة اضطرينا للاستعانة بالجانب التركي وإيجاد طرق بديلة عن طريق نصب أبراج إنترنت آه، لخدمة الناس وإيصال صوت الناس في الأراضي المحررة إلى العالم الخارجي